hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है आखिरकार पाइथन में प्रिंट करवाते वक्त हम एंड क्यों लिखते हैं एंड नाम क्यों यूज करते हैं आइए समझते हैं जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा प्रिंट ठीक है सीधा सीधा प्रिंट लिखता हूं और इसमें मैं आ, यहां पर लिख देता हूं आ, Suraj S U R A J मेरा नाम है तो ये मैंने लिख दिया तो ये सूरज को प्रिंट कर देगा ठीक है अगर मैं इसको चलाता हूं यहां से रन कराता हूं तो यहां पर आप देखेंगे ये रन करवाया मैंने इसको सेव कर लेता हूं मैं माई नेम के नाम से my name dot PY dot PY लगाना जरूरी पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो ये हमने सेव कर लिया तो यहाँ पे सूरज नाम प्रिंट हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे एंड नाम क्यों यूज किया जाता है आखिरकार एंड को क्यों यूज करते हैं तो चलिए यहाँ पर एंड यूज करके देखते हैं तो यहाँ पर लिखा मैंने ई एंड डी एंड ठीक है यूज कर लिया कोई फायदा थोड़ी ना है लेकिन पता चलेगा अभी फायदा क्या है यहां पर एक बार यूनिटेड कॉमा ओपन किया एक बार क्लोज किया ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की चीजें पाइथन में यूज करी जाती हैं ठीक है अब यहां पर नीचे आता हूं एंटर करता हूं और यहां पर मैं क्या करूंगा वापस से लिखूंगा प्रिंट प्रिंट लिख दिया अब यहां पर वापिस से मैं क्या करूंगा ओपन करूंगा ब्रैकेट को और यहां पर मैं लिख देता हूं एस आई आर सर ठीक है अब ये जो सर लिखेंगे ये डबल एटेड कॉमा में रहेगा जो भी आप लिखते हैं वो डबल एटेड कॉमा में रहेगा मैंने यहाँ यही लिख दिया है ठीक है अब ये लिखने के बाद अब इसको रन करवाते हैं देखते क्या होता है तो यहाँ से इसको रन करवाया सेव तो पहले से हुआ पड़ा है तो यहाँ सूरज सर एक ही लाइन में आ रहा है तो चलिए आप इसको हटा देते हैं ये जो एंड लिखा है इसे हटा देते हैं अब देखते हैं क्या होता है ये दोनों ही एक लाइन में आता है या नहीं आता है सवाल यही है तो यहां पर चलते हैं और यहां पर इसको रन करवा देते हैं तो रन करवाया तो आप देख रहे हैं दोनों अलग-अलग लाइन में आ रहा है तो आई होप कि बात समझ में आई होगी कि ये एंड का क्या महत्व है क्यों लिखा जाता है ये एंड एंड कुछ इस तरीके से मैंने लिखा था अभी आपने देखा और फिर मैं दोबारा से एंड लिख करके इसको रन करवाता हूं तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो अभी तो ये आ गया एरर कॉमा छूट गया था तो अब ये रन हो जाएगा तो ये देखिए ये रन हुआ तो अब देखिए ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है विथ गैप गैप के साथ प्रिंट हो रहा है तो इसलिए एंड लिखा जाता है ठीक है और ये जो एंड लिखा मैंने और यहां पे लगा दिया डब्ल्यूटेड कोर्स और ये गैप जो दिया ये गैप वही गैप है ठीक है तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video